maafiya gargaar u fidisay dadkeeda kadib duufaanta tsunaami waxa ay tirtireen waxyaalo kiimikeed maafiya la dhaqaalo u dhigma dowlado waaweyn maafiya soo jirtay in afar boqoloo sano ka badan waxaynu muuqaalkiina maanta diiradda ku saaraynaa maafiyada yakuusa halkani waa halgan miidiya magacayguna waa axmed maxamed ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkiina maanta waxaa la aasaasay budhcadan qarniyadii dhexe kadib kala tagii ururka saamuraay waxaa loo yaqaanay brokamin waxay habdhaqan xun kala kulmi jireen bulshadii ay la noolaayeen heer la gaadhsiiyey in loo diido inay dad kale korkooda taabtaan waxaa lagu sameeyey takoor qarnigii toddobiy tobnaad iyadoo laga reeyay deegaamadoodii lanaga iyo meelo bulshada ka durugsan dabayaaqada qarnigii toddobiy tobnaad waxaa yimid jilo cusub oo jebiyey goodoonkii iyo takoorkiiba soona dhex galay dadkii laga dhex saaray shaqadii u horeysay qabtana waxay ahayd iibinta alaabta lasoo xaday iyo furidda goobo lagu ciyaaro khamaarka waxay wakhti yar isu rogeen dad jabaan oo dhan laga yaqaan lagana xushmadeeyo maaha xushmadii dhabta ahayd ee waa laga baqaa waxa ay dhigteen xeerar u gaar ah xeerarkaasoo suurtogeliyey inay ku fidaan dalka gudihiisa waa maafiya oo muuqaaliga qoys ballaadhan xagga isku xidhnaanta iyo qadarinta xubnahooda sarsare iyagoo ula dhaqma sida aabbayaashood oo kale xubnaha cusb waxaa lagu amraa inay jidhkooda ku sharaxaan sawirro iyo qoraallo dahsoon oo ka tarjumaya haliyo hore oo reer jabaan ah mana muujiyaan ee waxa ku labistaan dhar quxoon oo ay ku qarinayaan jirkooda xararka badan iyadoo ay muujiyaan keliya marka ay shirarka gelayaan si loo hubsado dadka isugu yimi shirka inay ka tirsan yihiin kooxda waxayna leeyihin sumaday ay kaga soconayn dadka intiisa kale oo ah fariirada gacanta bidix go'aan sababtuna waa xeer ciqaabeed u yaalla qof kasta oo khaladka gala kooxdan isagoo qofku iska soo goynayo una geynayo hogaamiyaha sare waxayna astaan u leeyihin hubka Seefta Samurai oo ah kooxda ay ka aasaasmeen. Kooxdan waxay ka kooban tahay ku dhawaad labaatan qoys se waxa ugu caansan iyo Mugashi Gomi oo ah qoyska ugu faca weyn gaadhayna tiradhan konton kun oo xubnood sidoo kale Sumisi Kai iyo Nagawa Kai oo marka la isku daro noqonaya boqolkiiba toddobaatan waxay qabtaan shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin tahriibinta darogada iyo iibinta hubka waxayna isku dayaan inay ka dhigaan mid sharci ka ah Jabaan iyo caalamka intiisa kale waa maafiyada keliya ee u geystay shacabkeeda falin arxan darra ah haddana kamaysan labalabayn inay kaalmo u fidiso shacabkeeda kaalmooyinkaas waxaa ka mid ah sannaddii labada kun iyo kow iyo tobankii duulgariirkii ka dhacay dalka jabaan iyagoo u fidiyay gurmud ballaaran waxa ay gaadhsiin toddobaatan gaari oo xamuul ah oo sida dhar cunto iyo qalabka gurigaba sidoo kale waxaay nadiifiyeen qarax kiiminkeed ka dhashay duulgariirkii sidoo kale waxa ay kaalmooyin ka geysteen cudurkii dalalka safmareeyey ee covid-9 kaalmooyinkaasi waxay kooxda ka dhigeen kuwa caanka ah adduunweynaha oo dhan waxayna kasbadeen kalgacal iyo xushmad sidoo kale sumcad bulshada dhexdeeda ah waxaa hantideeda lagu qiyaasaa sanadkii in ku dhow siddeetan bilyan oo dollar halka xubnaheedu kor u dhaafayaan boqol kun oo qof guud ahaan intaasu aa muuqaalkeeni maanta haddii uu ku qanciyo haylaawin inaad leeg saarto haddaad ugu cusub tahayna sabskraibe mahadsanid daawade